Thank you. kita ke Garuda Helena Helena Sihura Jadi kita Ya Tak selesai kau ada mengara Aku percaya Siap-siap Siap-siap Saya serius

you. Thank you. Thank you.